саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы 24 төртінші параграф тербелмелі қозғалыс деп аталады сонымен біз жалғастырамыз біз бүгін жаңа тарауды бастадық бесінші тарау тербелістер мен толқындар жалпы осы тарау барысында тербеліс не толқын деп атқанымыз не жалпы өмірден қандай мысалдар келтіре аламыз деген секілді мына жерде көрсетілген бүкіл мақсаттарға қол жеткізетін боламыз кітаптарыңызда көріп тұрғандарыңызда иә ал енді осы тарау барысында глоссарий деп аталады жалпы қазақша ағылшынша және орысша терминология сөздіктерді ұсындық дәптерге түсіріп иә жаттауға тырысайық ары қарай кеттік бүгінгі сабағымыздан күтілетін негізгі нәтижелеріміз еркін еріксіз амплитуда период жиілік және де фаза циклдық жиілік дегеніміз не деген сұрақтарға жауап бере алатын боласыздар және де осыған байланысты есептер шығара алатын боласыздар сонымен тербелмелі қозғалыс дегеніміз не уақыттың өтуіне байланысты периодты түрде қайталанып отыратын қозғалысты тербелмелі қозғалыс деп аталамыз атаймыз енді қараңыздар мына бір ағаштың қозғалысына қарайтын болсақ бірдей аралықта қозғалып жатыр иә қараңыздар қозғалады жерге келеді, қозғалып отыр бірдей аралық демек ә, дәл қайталанып отыр деген сөз жуықтаған кезде немесе мына бір суретке қарасақ болады иә ағаштың қозғалысы да ә, немесе мына бір суретті көрейік міне ә, осы бір құстың осылай қозғалыс жасаған кездегі қанаттарының тербелісі бірдей немесе ана ә, бізде анық бір мына суретті көрсек болады міне қараңыздар мына жерде толық тербеліс жасап жатыр да бұның барлығы тербелмелі қозғалыстарға өмірде мысал бола деген сөз ары қарай кеттік енді бізде механикалық тербелістерді бөліп қарастырады екенбіз тербелістердің өзін еркін тербелістер еріксіз және автотербелістер яғни еркін тербелістер деп отқанымыз сыртқы күштің әсерінсіз ақ қозғалысы келетін тербелістер жүректің соғысы деген секілді ал еркін тербеліс бұл өшеді екен соңында ал еріксіз тербеліс бұл сыртқы күштің әсерінен қозғалысы келетін тербеліс еріксіз тербеліс өшпейді деп қарастырылады үшіншісі автотербелістер жүйенің яғни ішкі энергиясы есебінен тербеліске келетін тербелістер айтамыз автотербелістер өшпейді тоже иә мысалы автотербелістерге мысал келтіре алатын болсақ мына сағаттағы немесе эскалатордың деп мысал келтіруге болады ары қарай кеттік енді тербелістер амплитудасына тоқталатын болсақ амплитуда дегеніміз не дененің тепе теңдік күйінен максималды ығысуын механика тербелістерінің амплитудасы деп аталады яғни мына тербеліс максималды жерге ауытқуды ма мына жаққа дәл сондай ауытқу жасайды деген сөз да осы аралық не, деп аталады екен амплитуда оны қандай әріппен белгілейміз а әріпімен белгілейміз немесе x м әрпімен белгілейміз амплитуданы өлшем бірлігі метр үлкен а немесе x ммен белгілейміз немесе мына ненің тербеліс жасап қайтадан орнына келуі иә ауытқуы деген сөз ә, бұл бізде тербеліс амплитудасы деп аталады ал енді тербелістер периоды дегеніміз не жалпы тербелістер период деп отқанымыз жүйенің толық бір тербеліске кеткен уақытын айта уақытын айтамыз период деп период қандай әріппен белгілейміз үлкен т әріпімен белгілейміз ә, уақыттың неге қатынасы айналым санына қатынасы естеріңде болатын болса біз шеңбер бойымен қозғалыс өткен кезде дәл осы формула өткен болатынбыз тоже бұл жерде дәл солай өлшем бірлігі секунд өзгеріссіз қалады ал енді қараңыздар бізде шеңбер бойымен қозғалыс кезін бүйтіп сызатын едік төртке бөлетін едік толық бір айналым жасаған кезде бұл бір период болды деп айтатын едік дәл осы толық бір айналым жасағанды неге тастаймыз енді координатаға тастаған кезде міне қараңыздар жарты толық бір жарты и жарты осы жерге келген кезде не болды мына аралығымыз бір период болды одан кейін жарты толық жарты жарты екі пи болды екі т яғни екі период солай жалғасып кете береді жай ғана мына нені координатаға шашқан кездегі процесі да түсіндіре алдық қой ал енді ә, бізде мына бір форманы түрлендіріп ашатын болсақ осы жерден уақыт тауып көрейік сол кезде не болады екен периодтың неге қатынасы көбейтіндісі айналым санына көбейтінісі деп те ары қарай түрлендіре аламыз ары қарай кеттік енді тербелістер жиілігі жиілік деп жатқанымыз жүйе бір уақыт ішінде жасайтын тербелістер санын айтады екенбіз яғни ә, бір айналымға кеткен уақыт бізге нені береді екен жиілікті береді екен жиіліктің өлшем бірлігі герц немесе секундтың минус бір дәрежесі деп те келеді енді қараңыздар осы жерден біз нені тапсақ болады айналым санын табатын болсақ не болады екен жиілікті көбейтеміз уақытқа деп қарастырылады ары қарай осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік маятник 1 минут 40 секунд ішінде елу тербес жасады маятник тербеліс периоды мен жиілігін анықтаңыз дейді жақсы бізде уақытымыз нешеге тең 1 минут деп жатқанымыз алпыс иә алпысқа қосамыз қырықты демек жүз секунд жүз секунд ал енді тербеліс саны елу деген сөз иә міне жаздық табу керек периодты және желікті. период тапқан кезде формуламыз уақыттың айналым санына еді. демек жүзді бөлеміз елуге деген сөз ғой бұл нешеге болады тең болады 2 секундқа тең болады ал енді желік тапқан кезде не істейміз елуді бөлеміз жүзге қысқарады 5 онға бөлсек нөл бүтін бес герц деп қарастырылады екен иә кеттік ары қарай келесі есепті өздеріңіз шығарасыздар мына есепті одан кейінгі мына тақырыптық тест тапсырмалар убт да келген есептерді тоже шығарамыз енді циклдық жүйелік. циклдық жүйелік дегеніміз 2 π секундта болған тербелістер саны демек қараңыздар координата сызатын болсақ ә, бүйтіп қозғалыс жасайтын болсақ иә міне бүйтіп қозғалыс жасаған кезде мына жарты мына жарты мына жерге келген кезде толық бір айналым жасады екі пи бола ма екі пи болады осы кездегі не циклдық жиілік деп аталады екен толық программа жасаған кезде екі, π пиді жасаған яғни секундта болған тербеліс санын айтады екенбіз ә, цикл желтоқанды әріппен белгілейміз мынандай омега дейміз осындай әріппен белгілейміз формуласы неге тең болады екен екі пи ню яғни екі пи ню ню деп жатқанымыз неге тең еді жиілік дедік иә пи деп жатқанымыз бізде тұрақты үште жүзден он төртке тең иә одан кейін т деп жатқанымыз жаңа айттық период өлшем бірлігі секундқа тең иә немесе мынау жиілігіміз неге тең еді жиілігіміз бізде бүйтіп көрсетейік міне жиілік тең болады бір бөлінген период болғандықтан ә, осындай формула түрлем шығады деген сөз ал енді циклдік жиіліктің өлшем бірлігі неге тең дейтін болса рад бөлінген секунд яғни радиан бөлінген секунд дейміз немесе мынандай бір формулаларды міне қараңыз негізгі формуласы мына түрленген формулаларын ашып көрсеттік осылай да формулаларды жазуға болады екен ал енді келесі бір есеп мына жерде ә, шығарып көруге тырысайық бірінші есептен шығарып көрсек міне қараңыздар не дейді суретте мына суретте а суретінде мына а суреті мына әсурат иә тербеліс периоды және жиілігін анықтаңыз дейді период табу үшін та қарайық мына жерден басталды қозғалып төртке келді толық бір айналым жасады ма яғни периодымыз неге тең төрт секундқа тең дейміз өйткені мына жақта секунд пен мына жақта амплитудамен демек төрт секунд ал енді жиілік тапқан кезде қалай болады бір бөлінген төрт бұл неге тең болады нөл жиырма бес герцқа тең деп қарастырады екенбіз келесін өздеріңіз табасыздар иә және комментарий ретінде қалдырайық ары қарай келесі енді бізде пысықтайым осы тақырыбымыз қаншалықты түсінікті түсініксіз болды осы екі есепті шығару арқылы өздеріңізді тексересіздер және де осы видео ұнаған болса біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша